экранда суюктугу бар идиш көрүп турабыз суюктук жана буу чек арасындагы сүрөттү чоңойтолу суюктуктун жана буунун молекулалары тартипсиз кыймылда ылдам молекулалар суюктуктан учуп кетти бирок буунун кайтып келген молекулалары көп экенин көрүп турабыз буунун конденсация процесси дал ушундай өтөт